Salut à tous et bienvenue sur Worlds, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car il s'agit d'une vidéo où on va avoir besoin de vous. En effet pour la seconde fois Worlds se retrouve à la Comic Con de Londres pour se présenter en tant qu'exposant. Donc Carbo et moi on se dirige entre le 24 et le 26 mai à la Comic Con, on y sera et cette fois-ci, par contre, on a besoin de votre aide. Carbo et moi avons décidé de reprendre une table à nouveau pour pouvoir exposer à la Comic Con. Le problème, c'est que ce genre de voyage est extrêmement coûteux et euh, difficile à organiser. On a mis en place une cagnotte de crowdfunding pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir payer euh, la table euh, et l'installation de la table à la Comic Con. Alors c'est assez cher, pour nous en tout cas, c'est pour ça que du coup on, fait appel à vous pour nous aider au maximum pour pouvoir, pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse y aller et pour faire en sorte qu'on puisse faire bénéficier la chaîne euh, de la visibilité de la Comic Con encore pour euh, une nouvelle année. Le lien vers la cagnotte est dans la description de la vidéo. Euh, il y a également un lien sur notre Discord, sur notre Facebook et sur notre Twitter. Il ne nous reste pas de temps malheureusement pour mettre en place ce projet parce qu'on a reçu le prix final de la table il y a même pas, même, je crois juste hier d'ailleurs. Et du coup on doit bah, se dépêcher pour pouvoir mener à bien cette quête de fond. Bien entendu, il n'y a aucune obligation de participation à euh, cette cagnotte, c'est seulement si vous pouvez et si vous voulez. Sur la cagnotte, il y a donc indiqué toutes les contreparties euh, que vous pourriez euh, gagner par rapport à vos dons. Hein, chaque don a sa contrepartie que nous donnerions sur une période allant de avant la Comic Con à après la Comic Con, dépendant bah, du type de, contrepartie qu'on va vous fournir. Parce qu'il y a des choses très très différentes, hein, comme qui va du simple remerciement jusqu'à carrément euh, euh, des, vidéos des vidéos personnalisées ou euh, l'envoi d'un poster, donc c'est quelque chose qui peut prendre un peu plus longtemps à se mettre en place. Pourquoi Londres, vous pourrez me dire Eh bien parce que Londres, c'est là où il y a la majorité de nos contacts principaux sur YouTube, et on a déjà commencé un petit peu à, assurer une place dans ce petit groupe de youtubeurs britanniques principalement, à la Comic Con de Londres. Donc on connaît bien l'endroit, et c'est une très très belle Comic Con, c'est un endroit euh, extraordinaire, euh, plein de vie et surtout assez assez euh, grandiose comparé à la Comic Con française qui est un peu plus, un peu plus petite. Alors je récapitule, le lien de la cagnotte est dans la description il est sur Discord, il est sur Facebook, il est sur Twitter. N'hésitez pas à partager et à soutenir cette cagnotte. Même avec un petit don de 5 euros ou de 10 euros, ce sera énorme pour nous déjà. En tout cas, je vous remercie d'avance pour tous les dons euh, que vous nous enverrez. Et euh, je vous dis à très très vite, à très très bientôt sur Geek pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao